するしないそれでは今回の匠ご覧ください第1曲開始です皆さん手配を開けてください 第1曲はキムさんシャーチャードラガチーワンでございますはい今回の手ピンク系のまずまずかおおこの半ちゃんで一番いいかもしれないですね、うん ここから乱入ということでね、もう後半戦ですから、うん、どう打っていくかの前になんですけど、キムさん、はい、あれメガネ変えました気づくね <laughs> 全然違いますだってメガネいやちょっとね、はい、あのー、流れが悪いんであ流れ派だったんですかっていうのは冗談であそこまで論理的に喋っておいて、 <laughs> 流れ変えに来た気分転換でねなるほど、はい、実際の対局でもそういうことあるんですかいやないです <laughs> 匠ならではのはいありがとうございますちょっといや本当ねあのシャツもそうなんですけど、やっぱりメガネもねちょっと 2つも持ってきてくださってありがとうございます使いこなしていこうかなはい、はい、いきますはい今回はどのように進めていくかテーマをお願いします、はい、いや本当にねあのー、自敗が1枚しかない、うん、もうこの半ちゃん一番いいハイパーいきましたねまっすぐリーチ目指しましょうはい、はい、ってことは旬からね、はい、もう数杯でブクブクにして、えー、リーチは最低限の あとはどんだけ複合するかなと。どういった形で満足するかもこの手は大事になりそうですね。うんうん、そうですね。次なんかはね、準ジャンパー引いたらほぼほぼ E1 切りになりそうですよね。うん,、うん。3-1ダイレクト引きじゃない限りはね。確かに、うん、3ンリーチにはしたくないですね、はい、こういうのでも、はい、もう全然 E 満切りでいいですよね。はい やはりリーチが打ちたいといったお気持ち強いわけですから、仕掛けていかないわけですね、そうそうそうあたりも。そうそうそううわちょっとどうしましょう、いきなり 場面が変わってきましたよ材料を与えてくれますね Q1 をポン単ヤオじゃない、はい、しかもこれ2枚目の Q1 ですねそうですねまあただ1巡目からね、はい、あのななかなかき人は泣きづらいと思うんでこの2枚泣きは別にそんなにあり泣きだなみたいなのは思わないです、はい、特に情報とはあんまり思わないです本一です、ね、本一ですねもう95%本一でしょうねド色のはいなので、あのー、先にね、マンズどんどん切っていきたいですね。はい はい、ただ、ドラが G1 なんで、はい、自分がドラ使うことも考えてパーマンはね、ま、あんまり早く切りづらいんですけど。はい、なるほど。でまず1個見ものなのが、はい、露骨な本一をしたのはこれ全員分かってることなんで、特に上茶の人が万蔵どれぐらい切るのか。うん、これも一つのね、参考になるんですよ。そういうのもね、見逃さないように。 あと薬杯をね切っていくのかこの亀茶の人になん茶の人にしても旬以外何もまだね、うん、見えてません、ね、お高ぜですね、はい、あのー、薬杯を切らない人とかが出てくると、うん、うんうん、その人はちょっと控えめなのかなとか上茶はもうそもそも地位とかさせる囲、こっちは下茶の人は別に地位させる囲は切れるんですよまだ、うん地位のケアはしなくていいけどなんちゃがですねなんちゃがね、うん ただ、薬杯を切っていってると、なんちゃも攻めてってるっていうのがわかるんで、注目ですね、ここ。ああ、ちょっと、進めていってますね。言ってた話通りだと、はいうん、ちょっとやる気あるぞ。やる気ありますね。うん、あ、これはどうですこれは私はすごくやる気あります。はい。今、はい、切ります。はい、どうぞ、ポンしてください。 されされたらすごく嫌です。あらじゃあ嫌ですね。 <laughs> 嫌は嫌です。これで、はい、明確に役と進みとどっちも、見えましたね,、ねはい。これがね15年前だったら、はい、もうねペタペタ降りるんですよみんな。うんうん、でも本当に今の現代麻雀は遠い仕掛けもね多いんで8割以上は9割脳天って思っていいですこれもまだ。うん、なので切ります。 いいです。かなり次の手出しだったり、はい、一手が大事ってことですね。次、あのー、本一杯、自杯かマンズが1枚余るごとに転売率が2、3割ずつ上がっていくイメージですね。なるほど。はい。いや注目ですね、これはつもぎり。まだまだ大丈夫といった時間が続く、うん、はい。まだ1杯ぐらい余っても、まだほぼ脳天と思っといて、2個余ってからが、ちょっと話に なるかなと、はい、それは多分かみちゃんなんちゃんも知ってるんで、はい、切っていってますね、さあこれで <laughs> パーマンを切るか3品を切るかの選択になりますそうですねはいあのー、やっぱりパーマン切るリスクがちょっと落ちいんですよっていうのも今論のリスクなんじゃなくて、はい、パーマン切っちゃうといよいよローワンチーワンも切る羽目になるんで、ね、未来のローワンチーワンキャッ 値のリリースがリスクになるんですよ。そのリスクフォローは欲しいんで、いあの、じゃあ3品だ。はい、今パワー1が怖いわけじゃなくてパワー1残します。まあ一応ドラがした時に、あれですよね、ローワンあと3枚かっていうところもありますよね。9番がなくてね。で、この今のパワーピンは結構泣いた方が得なんですけど、今ね、そうしました。 元のテーマにはねなき、これはなかったんですけど、はい、どうです今この状況が変わった場面でもこれは僕の弱いところですね今の弱いところになっちゃいます、ね、やっぱりこれはねあのパワーピンは泣いてパワーワンを切ってもう1000点上がりに行く方が圧倒的に得だと思います曲終始で言えばうんでもそれを選びませんでした、キムさん。そうですね、やっぱりパワーピンポンの未来がもう1000点 マックス1000点、ね、まあ、トイトイもたまになりますけど、打点がアップの未来がかなり減るんで、これ、パーピンスルーから全然メンタンピン、イーペイコーとか、うん、これスルーの後、今、例えばチーピン持ってきたらもう、もう漫画上がってくださいっていうふうに見えるんで、まあね、それもはい、ちょっとね、打点を見ちゃう、これはね、僕の。え、でも自分、今、ラス目ですよ。そう。うん なんかなんか着方がちょっと膨 <laughs> れるスタイル面白いですねどうしますとりあえずまああのやっぱり C1 ビチ、ロー1ビチは採用したいので、はい、パーマは切らないです。となるともう消去法で3層になりますね。す数はもう完成はい3444という形はね、はい、あの一面つ1ジャントはできやすいんですけど今回ジャント候補が山ほどあるんで <laughs> で、ね、一面つ1ジャントできやすい3444はいらないですね。うん メンツが欲しいです。これパーピンはないので、ズワンコはできないですよね。そうね。うん。まあ、チーピン引きなんかは喜んでリーチ。うん、まあ、スーピン引きがリーチするかどうかが難しいぐらいですね。うん。しかし三連敗がね、出ないですよね。ハクか。でも、ハツは泣かれてるから、ハクだけか。そうですね、あと見えてないのは。まだ前向きに しかしね、で、そうやってあの構想してたんですよ。順目が立つごとに自分の価値がどんどん下がっていくんですよ。相手の価値がどんどん順目が立つごとに上がっていくんで、自分の手の進化が、変化がないことには、基本的な価値はね、下がっていくんですよ。徐々に徐々に。うん。あのね、親がね、漫才余ってるんですよね。そうなんだよ。それが本当に嫌です。 当たる可能性どれくらいですかねまだ低いと思います。まだ低いはい、全然チーピン引きとかは、あこれね、言ってたはい、まあパーワン切るは切ります。あとはリーチに行くかどうかなんですけど、今回親が8巡目に余ったのが自敗じゃなくてリャンマンだったので、1枚余った本一の中でもちょっと基準高いんですよ。まだ自敗ペイとかが余った程度だったらね、 全然脳天率高いんですけど、 ドライ顔ですからねそうそうそう打ったら1万2000の可能性は高いでこれ今ローンされるとは思ってないんですけど後ですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう最後まであのフィニッシュまで考えると、これどっちのが得なんですか、ねうんうん、これはやっぱりチーピンが見た目で最大残り枚数2枚なんでダマ点にします、で変化もまだあるしピンズ引きローソーあんこなどいろいろ変化もあるんでダマ点にして ポロリの26でもよしにします。飲んで、はい。はい。リーチしちゃうと脇からのポロリがなくなるんで。あ、あっちでした。あっちだったね。 <laughs> はい。はい。パワーワンをンした。何が出てくるか。3層でした。これだけではちょっと何とも言えないですね。上茶の手が果たして何点なのか。そうですね。はい。 まあ、このリアンピンはいりませんが、で、こっからは毎順、あの、リーチ判断になるんですよ。リーチの選択が毎順あるんで、安易に、さっきパーワン切りでダマ点を選んだからもずっとダマ点しなさいじゃないんですよ。すね、毎順、毎順、ちゃんとリーチかダマかを考えて、1個まずリーチ寄りに少しなった理由として、パーワンがちょっとなくな、 ったんで、うん、親がウーパーワンターツ残ってた場合に、ちょっと親の手の価値がね、ちょっと下がるんですよ。確かにそうなので、うん、めくり屋になっても、ちょっと自分に分があるなと。さっきまでに比べて。ね、けど、やっぱりリーチ打つと、はい、チーピンって別に自分の捨て牌的にいいわけじゃないんで、 本来脇が、ダマ点だったら脇が打った C ピン止めると、残り枚数がもう本当に C ピンの枚数心もとないので、ダマ続行にしておきます。一応まだ見えてない自敗も吐くと何ですかそうですね。まあそれもね、ありますね。微妙ですけど、今掴んだら切ろうかなと思ってます。ロン。さあ、チーピンが上がれた。はい。倒していいですね。はい、はい 2600です。太陽2成功、今回はリーチをしないといった判断まで全てお話になってこん上がりきりました。初上がり。初上がりよかった。おめでとうございます。2600。さあというわけで皆さんの手も見ていきましょう。実際どのような形になっていたんでしょうか。ああいいじゃんん的確でもドラドラは高い。危ない危ない。白はあちらでしたね、神茶。そうだね。そして下茶も いいシャンテン、あってのいいシャンテンでしたやっと上がりに結びつきましたなんとか上がれましたねこの結果見るとリーチした方が良かったって思うかもしれないですけどでもこればっかりはね、での思考ですからねこればっかりはちょっとね、残り2枚のチーピンがこっちに行くとね本当に多分大した手じゃない大した手じゃないなんで、僕はリーチ打つとチーピン止めると思うんでやっぱりああいう一騎打ちは結構リスク高かったと思うんでダマでよかったいいと思います本当に。 回またこうドラの色が違ったり、うん、またあの真ん中が可能性あったじゃないですか真ん中が分裂されるような捨て牌になってた時また変わります、真ん中が分だったりがいっぱい見えてたり、うん、ああいやそれでもやっぱりドラ自分の手にドラがない以上は相手がほぼほぼ1万2000からスタートになると思うんで2枚見え感チーピンだとちょっと分が悪い勝負になりがちかなっていうのがあるんで分断されても黙ってにしそうです。はい、はい なかなか素直に簡単にリーチ打てる手は来ないですねそうだねはい、見てる側は楽しいですありがとうございます <laughs> ここからまだまだ頑張りますはい、はい、上がりが決まりましたこの後どんな展開になっていくんでしょうかご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに